Tu albanic, wenti luce. Itunta felouche. Resilun, chantarize bema va martin tumtik fufiptar. Mubata jora kot tandon bemik ke chantarize gozad do olka fagumka. Va inta fagumka kot tabembik aliar. Ugaleti tavembik ko e bema bam va bata gumka iaya. Banugalet santandaf. Va in ta fa gum ka Va warza firaki ega. Retan don, va gozar a do chantariz bema, burkon al grustar, koe arrawida, Volsko e bemajo. Viele bonta suzo fir, bam vagum karovo vanteyav. Vagina fagumka anie suvanteya. Tece! Gozara do gum ke em zuer. Va inta fagum ka kot bemixtar. Tiro Clav Guinta Fagunka. Wow. D'obat bat Goumke M, ma me avar avait été nous er.